hello guys welcome to my YouTube channel तो गाइस क्या आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और अपने मोबाइल से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे कर सकते हैं तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो ये मोबाइल की स्क्रीन ओपन हो चुकी है अब हम आ जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हमको सेटिंग में आना है हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा गूगल में तो हम यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर हम अकाउंट ढूंढेंगे ये अकाउंट लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गूगल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर लोडिंग हो रही है तो वह लोडिंग हो चुकी है अब हमको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है क्योंकि हमको नया अकाउंट बनाना है अब हम यहाँ पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पर नेम डालेंगे जो कि हम यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पर अपना नेम नहीं डालना है यूट्यूब चैनल का नेम डालना है तो मैं अपने चैनल का नाम ए एम एजुकेशन लिखूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा अब हमको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो यहाँ पर जल्दी से डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं उसके बाद हमको अपना जेंडर डालना है पर क्लिक कर देना है अब हमको यहाँ पर से कोई एक चूज़ कर लेना है आप चाहे पर्सनल जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक क्लिक कर लूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और याद रहे आपको वो पासवर्ड हमेशा याद रखना है भूलना नहीं चाहिए तो मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया उसके बाद हम यहाँ पर यस आई एम इन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इसके प्राइवेसी एंड टर्म्स है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है तो गाइज अकाउंट क्रिएट हो चुका है अब हम यहाँ से यूट्यूब में जाएंगे चैनल क्रिएट करने के लिए तो वैसे ये हम यूट्यूब में आ चुके हैं तो गाइज यूट्यूब ओपन हो चुका है अब हम यहाँ पर कॉर्नर में आइकन है उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर एम एजुकेशन लिखा है वहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे अकाउंट्स आ जाएंगे अभी लोडिंग हो रही है तो गाइज ये हमारे अकाउंट्स आ चुके हैं हमको उस अकाउंट पर क्लिक करना है जो अभी हमने क्रिएट किया है तो गाइज ये है नीचे वाला हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो गैस ये वाली आईडी ओपन हो गई है अब हम यहाँ पर कॉर्नर में आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ योर चैनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना चैनल क्रिएट करेंगे तो गाइज यहाँ पर हमको अपने चैनल का नेम लिखना है और अपने एक पिक्चर डालनी है और क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है चुका है इसमें चैनल क्रिएट हो चुका है तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके